Good morning, sì, qui sono le dieci e mezza, quindi ovviamente come dico in questi casi, non proprio mattina prestissimo, una mattinata tarda, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o oh, semplicemente, oh... semplicemente David Lynch It's March 9, 2022 and it's a Wednesday Here in Naples uh, clear, uh, cloudy morning, totally cloudy morning uh, con anche un buon vento cioè beh in senso negativo, anche se sembra più piatto diciamo, ma comunque. Uh, eh, 53 and 6 Fahrenheit around 12 Celsius and this means that mm, mm, mm, è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda questi giorni, in questo periodo, del resto stiamo con il vento, abbiamo il vento, un vento proveniente dalla Russia, come già detto ieri e quindi la temperatura si è abbassata un po' di parecchio ma come sempre io non avverto diciamo il freddo come lo avvertono tutte le persone in tal senso invito a vedere il mio video sul freddo che ho fatto lo scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo perché è impossibile ma quantomeno di combatterlo il freddo sì, come sempre, nel caso interessa il video sui pensieri, come da inizio anno è separato da questo, quindi occhio. Anyway, as he and you all just see from the window, it seems that uh, this afternoon uh, temperature salirà to be going up to io credo no anzi uh, scenderà si abbasserà di qualche grado ma potrebbe anche rimanere sullo stesso livello And so, and also with uh, this atmosphere, surely we <laughs> aren't going to be enjoying those beautiful blue skies e Golden Sunshine. I miracoli possono sempre accadere, ma la vedo un po' impossibile, qui per cui non pronuncio la mia frase cult. Speriamo in un giorno migliore, rettamente domani. Mazzo è pazzo, almeno qui si dice così, a <laughs> aveva di mezzo un po' così e così. Um, said this, so, from the mythical window with the colored curtain. Certo, brutta, comunque inquadratura e la luce qui la rende un po' più bella and it's a green roller shooter uh, behind me on the shot uh, behind me on the top not visible and in fact in the shot and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, great day, in all the people, follow the channel, the reports, un saluto davvero a tutti, nel caso ci rivediamo al video sui pensieri o a domani.